Salut! Uh, uite, pe vremea asta ploioasă vreau să îți vorbesc despre a subordona și vreau să citești ce scrie în text. Pe mine m-a mirat foarte tare. Uh, a face pe cineva sau ceva să depindă de altcineva sau altceva, a determina o ordine de dependență uh, de la inferior la superior. Uh, cam așa face și câteodată ceea ce se numește șef, nu? De te determină să fii dependent de o stare de la inferioritate până la superioritatea lui. Uh, pe harta mentală a subordona e ceva destul de, de urât, însă ca noi toți o facem și o fac și eu în, în relație. Cred că lupta pentru putere într-o relație Uh, face ca unul să se simtă subordonat uh, de celălalt, ca să zic așa, și ar fi super să uh, nu să ne dovedim cine mai puternic într-o relație, să să împărțim puterea, știi? Pentru tine ce înseamnă a subordona? Ciao!